<coughs> 去年の11月24日9ヶ月間、ね、プロレスができなくてルチャができなくて苦しんでもがいて復帰アレナメヒコで果たしてそして今回のファンタスカマンに帰ってこれてすごく、ね、死に物狂いでやってきたことが報われたと思ってます これから本間君とか柴田選手とか高山さんとかいろんな人いるけどね一生懸命やって必ず必ずこうやって帰ってくることができるってこと本間君復帰した時連絡くれてね自分も元気にプロレスをすることで伝えていきたいと思いますこれからあとあと2試合ファンタスカマニア最後まで完走します Estoy herido. Estoy dolido. Me tocó perder. Pero aún hay fuego para rato. Y cuídate, Okumura. Porque no te encuentre, te voy a destrozar. Arriba Japón. Arriba México.